Então, no, no quarto, no amp, notebookzinho, notebookzinho, um jogo de pilha, um pedalzinho, uma outra guitarrinha, é, um pedestalzinho, que esse aqui é o cachimbo novo, que veio com o pedestalzinho novo, né? Textozinho novo aqui, ó. Bonitão. E é, o antigo tem um, um é, pouco mais longe que esse, que ele tem uma travinha aqui atrás. Então, ó, tem uma, uma parte aqui, tem uma, uma frestinha, ó. Usava ele, colocava ele aqui assim e girava ele. Aí ele ficava sem lugar. Eu colocava ele aqui assim, o ficador ficava virado pra, pra lá, né? Eu colocava ele assim, na frente do amplificador. No chão. Assim, por exemplo. Né. Eu ajustava ele aqui assim, não tinha muita altura, né? A altura eu tinha que colocar um livro embaixo. Mas, agora nós temos um, ó, bonito, elegante, moderno, barato né? Dois microfones desse aqui, cara. Eu acho que dá pra quebrar Comprei esse cabo aqui. Ele veio com dois cabos, mas eu comprei esse aqui. Que o capeta do vendedor me disse que vinha com dois cabos, senão eu não tinha comprado. E aí liga nessa caixinha aqui que eu fiz com uma caixa de papelão de pedal velho. Tem, tem três entradas e três saídas, na verdade, né? São híbridas. Né? É só ligo positivo em todas elas e negativo em todas elas e é um, um, um descasque de fio bonito, né? É um Y de fio bonito, só isso. Aí daqui tem um cabinho que eu fiz, que eu preciso refazer ele soldando, que liga na entrada de microfone, que aqui não dá pra ver porque tá escurinho. Esse meu radinho aqui, só tem uma caixa funcionando, eu uso pra poder escutar as músicas para tocar junto e tal. Meu quartinho. Meu pedestal de 30 pratos o Thiago comprou de 50. Triste. E é isso aí.